हेलो गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न विचारों पर दोस्तों इस वीडियो में हम 10 साइकोलॉजी के ऐसे फैक्ट बताएंगे जिन्हें जानकर आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक फैक्ट साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग तीन चीज़ों को चाहकर भी नोट नहीं कर सकता है एक भावचैन दो खलास और तीसरा खतरा फैक्ट दो साफ अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं और ना ही वे आँखें रख सकते हैं इसलिए वह खुली आंखों के साथ ही होते हैं फैक्ट थ्री दुनिया में सिर्फ दो प्रतिशत ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंखें कदम खड़ा हैं फैक्ट फोर चार पाँच मिनट से कम समय में सो जाते हैं जिससे साबित होता है कि आप में नींद की ज़बरदस्त नहीं है फैक्ट फाइव दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार छियासी प्रतिशत लोगों को इतना असली सपना आता है कि उन्हें उठने के बाद भी यह नहीं पता चलता है वह सपना असलियत है या केवल मात्र एक सपना सिक्स दो हज़ार बाईस में मंगल ग्रह स्वाभाविक रूप से एक आग्रह की जाएगी जिसके लिए अभी से एक लाख लोगों ने अपना आवेदन पत्र भी भर दिया है हालांकि इस आग्रह में जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है सेवन साइकोलॉजी के अनुसार आपको इसको पाना आसान नहीं होता है उसके भी और ज़्यादा बढ़ जाती है एट मार्क जुकरबर्ग जो कि फैसले के मालिक हैं उन्होंने कहा कि श्रीराम शब्द पर रोजाना दो बिलियन बार लिखा जाता है फैक्ट नाइन अक्सर और इस साइकोलॉजी के अनुसार सर जब वही लोग देखे जाते हैं जो शुरुआत में बड़े रास्ते पेश आते हैं कड़वा है अगर सच है और चेतन मन की शक्ति अब्राहम लिंकन उनकी मदद से पहले ही महसूस होने लगा था उनकी हत्या होने वाली है हत्या होने से पहले और तीन लाखों तक उन्हें अपनी हत्या का सपना आया था उनके बॉडी गार्ड ने उन्हें उस रात घर पर रहने को कहा उन्होंने उस रात अपने बॉडीगार्ड को गुड नाइट की तरह गुड बाय कहा था कभी कभी हमारे साथ जो होने वाला होता है चेतन मन से सील सूचना देना शुरू कर देता है दोस्तों अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को लाइक तो कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ तब तक के लिए अलविदा